Fala pessoal, sou o Leandro e estou aqui para falar sobre as coisas que mais me irritam nas redes sociais. A primeira coisa que me irrita nas redes sociais são as solicitações de jogos que as pessoas mandam, cara. Aquilo é muito, muito chato. Se eu querer jogar, eu vou lá e procuro a droga do jogo. Tu não precisa me mandar com solicitações de jogos o que, o que torna a rede social chata e irritante também. A segunda coisa mais irritante que tu pode ver numa rede social é pessoas se vitimando, cara, se, se fazendo de tadinho, cara. Ai, ninguém gosta de mim. Ah, eu acho que eu vou morrer. Ah, a vida não presta. Ah, tô tão desanimada hoje. Para, para. Isso não é legal para uma pôr nas redes sociais. Isso é deprimente. Acorda pra vida. A vida é tão bela. E você se reclamando numa rede social para todo mundo ver. A terceira e a quarta, quarto item é muito, mas muito comum em rede social. Eu tô falando de imagens. É, o terceiro item. É, as imagens de crianças doentes, de idosos doentes, com uma legenda Vamos compartilhar essa imagem porque cada compartilhamento gera tantos valores que o Facebook vai repassar para essa pessoa e vai ajudar essa pessoa. Mentira! Parem com isso, é tudo mentira. O Facebook não tem ferramentas para monitorar esses posts, essas imagens vamos ao cérebro. O quarto item também é relacionado com imagens e o quarto item é relacionado com imagens que de um lado tem Jesus Cristo e com a legenda se você acredita, compartilhe e do outro lado tem o diabo e se você acredita no diabo, só olhe. Eu não preciso mostrar para o Facebook inteiro que eu acredito em Deus ou ou ou sei lá o que, entendeu? Cada um faz a sua parte, não precisa divulgar. A quinta coisa é mais, mais chata, mais irritante nas redes sociais. Talvez até feio para os brasileiros na rede so na, na, na, nas redes sociais. Erro de gramática da língua portuguesa nas redes sociais é o que mais tem. Escrever bonito e acaba escrevendo errado. Por favor, abreviação é uma coisa, escrever errado é outra. E hoje os navegadores, todos os navegadores, Mozilla Firefox, Chrome, Edge, Internet Explorer, eu acho que já tem o, o corretor ortográfico, então utilize a droga do corretor ortográfico. É muito feio errar a gramática nas redes sociais. E olha, as empresas, elas estão vasculhando os, os perfis de quem manda currículo, então é feio pra caramba. O sexto item que mais me irrita em rede social, já não basta tu olhar todas as merdas que as pessoas postam na rede social. Tem que vir um indivíduo e falar merda no inbox. Isso é irritante. Se vir falar comigo no inbox, pelo amor de Deus, seja positivo, seja. Não vem falar merda, entendeu? Não vem botar o cara pra baixo. Não. Porque tem pessoas que botam a gente pra baixo. Isso é chato, é irritante. Mas é isso aí, pessoal. É isso que eu queria falar pra vocês. É... Se curtiu o vídeo, dá um like aí. Deixa no comentário o que mais te irrita nas redes sociais e se inscreva no canal para receber atualizações de vídeos novos. Era é isso aí, pessoal. Beleza, até mais.